E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online KOF 2002 UM Espero que vocês gostem, assistem o vídeo até o final, compartilhe com os amigos e com as amigas, é, deixe seu like, comentem. Então, bora pro vídeo! É isso aí! Ah, vai, você tem que dar um jeito aqui nesse peso pesado. Shani, para de pular, por favor. Nossa. precisa acabar com isso. Ah! Como assim? Ele bateu em mim? Meu, esse Shang tá fazendo um desastre aqui. Tem bastante aqui. Vamos, Joey. Eita! Esse nem dá pra segurar, não. Separa, né, Chang? Chang tá tirando com meus personagens? Com esse peso pesado dele? batendo e todo o meu sangue. Corre, negão! Tira! Ah, como que o meu golpe não acertou ali? Eita! Vem. Preciso ganhar. Só dando um agarrão de perna da Cher. Não, de nada adianta. Ah, menina, que não para. Calma aí. Olha, saiu do meu golpe. Eu não acredito. longe! Toma! Continua assim. Ah, não deixou. Vá. Toma. Porrada! Para de defender, menina. Ah, agora você morre. E não morreu! Meu, muita atenção aqui. Tá, desse jeito eu vou morrer. Ah, meu. Era só um golpe. Agora Eita, vai. Desviei. Vai, Sherm. Mata ela. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. O da alegria. Eita, veio o velho bêbado. Para, ah, eu não quero beber, não. <laughs> Eita, cachaça pura. Toma. Vai. Ah! Eita, agora vem a Charm falsa. Meu, pa... tem que continuar aqui. Vá pra lá. Ah, tava legal. O aqui cavais. Eita! Ó. Oh. Gente, é difícil. Toma! Golpe bonito essa. Mil. Não posso deixar, não. Gente, não tá, não tá acertando nada aqui. Meu. Ah! sai logo, com cotovelada na cara. <laughs> Vice, como faz? Continuar aqui. Ah, tirar muito sangue aqui, ó. Eita! Eu que dou o golpe, eu que dou. Tá quieto. Hum, já era minha vida. Só minha morte aí, ó. Meteoro original apareceu, você vai ver. Vem aqui, gente. Poxa vida. Como assim? Eu não tô conseguindo dar meu golpe. Tentar agarrá-lo aqui eu não acredito, meu. Foi besteira, deveria ter enfrentado melhor. Ter atacado. Vai. Cher. Cher, a salvadora da pátria. E dos amigos. Ó, tem... Eita! Eu tenho que tirar essa menina agora! A falsificada. Mas Também se dá vôlei aqui pra atacar. Ó, agarrão. Eita. Quero seu beijo, não. Puxa vida. Na meu. Agora o máximo aqui vai dar temperatura total. Chega, né, Shang? Acertar tá você aqui. Sapê. Pesada. Ah, olha. Vixe. Uma dessa também. <laughs> tá. Vamos, vai. Olha o sapato na cara dele. Vai sozinho! E eu aqui torcendo pra ir um monte de sangue. Vai, morre! Olha, desviou. Meu, tomou medo de morrer. Mas desce eu morro. Ah, não! Olha. É um barato essa dança desse Shang. Deixa eu ajeitar. Você tá morrendo, cara. Deixa eu ganhar aí, por favor. <laughs> Só você quer ganhar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. mata logo. Hum. Esse cara parece ser viciado. Mangekyou Sharingan. Ah! Ataque certeiro. Não. Aí não dá, né? Ah. Só mais um agarrão que você morre. Eita! Ah! Tá decisivo já, um chute, alguma coisa. <laughs> Ó, oh, beijinho pra você. Olha, é pra eu tirar essa. Não deu. Tá difícil. Round one. Fight. Não, olha o desespero. Samai tá demais. Pra que isso? Tô aqui elaborando meus planos. Ah, para! Não, oh, menina, não para, não dá nem, nem pra agarrar aqui. Para! E eu tô quase morrendo aqui, gente. Um risco de vida. Tá difícil aqui. chega, né? Ó, eita! Tô na surra. Que isso? Deixa eu fazer nada. Round 3, fight! Agora você vai ver. Essa piranha que não para. Vem aqui, vem. Olha, não tô conseguindo agarrar. Ela não deixa. Vai! deixar jogar sozinho lá. Porque não, não dá. O cara joga bem. Com a Mai. Também ficar pulando. Não pegou meu golpe. Ó. aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Hoje, infelizmente, não deu pra mim. Tentei continuar pra ver se eu ganhava, mas tá ficando difícil. O jogador jogou muito bem. Então, até a próxima quinta-feira no The Quintal Fighter!